Не майся! Приходи и закупайся! Всем, кто собирается жениться, Биби Хаус дарит карту скидок Биби Карт молодоженам. Спешите закупаться! Наш адрес – город Махачкала, улица Венгерских бойцов, 127, телефон 59 99 01.